Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, on va entamer une vidéo en deux parties. Donc la première partie sera aujourd'hui et la suite normalement demain sur quelque chose qu'il m'a été très souvent demandé et qu'au-delà des demandes qui me sont faites, je vois très souvent revenir sur les divers euh, channels, que ce soit ceux du Royaume, le Discord, le Facebook ou ailleurs. On voit très souvent la question qu'on se pose tous avec qui j'associe tel ou tel commandant, qu'il soit épique ou légendaire. Donc, plusieurs joueurs se posent cette question et certains euh, joueurs bien informés ont décidé euh, de faire euh, des, screens, des guides assez simples et assez parlants qui permettent à tout le monde facilement de savoir en un clin d'œil avec qui je peux associer un commandant et quels sont les, les duos, les pairings qui sont, qui sont faits euh, généralement au niveau euh, du jeu. Donc on va commencer pour cette première partie avec les commandants épiques, avec qui on peut associer les commandants épiques. Alors attention, comme euh, c'est indiqué sur le document que je vais vous montrer, document qui a été fait, par un joueur qui est Abus Panda, qui est un joueur bien connu de la communauté pour ceux qui fréquentent le, le Discord officiel de Rock. Et donc on voit, il n'y euh, a pas tous les duos qui sont possibles, mais c'est ceux qui sont le plus souvent utilisés et qui ne sont pas classés par performance, qui sont juste classés euh, par type. Donc voilà le premier document, on le voit ce document euh, sur les commandants épiques. Euh, on voit, il commence euh, bien évidemment avec le commandant premier et de la cavalerie. La cavalerie, euh, c'est ce qui est le plus utilisé par le jeu, donc c'est pas du tout déconnant de commencer par eux. Surtout, on le voit encore, les commandants qui arrivent, les tout nouveaux commandants qui arrivent, sont encore des commandants cavalerie. On voit donc pelage qui peut être associé. Alors, vous regardez bien les, les icônes et les marqueurs. Alors, je m'excuse par avance pour la qualité de l'image, c'est la qualité maximum, euh, la qualité avec laquelle ça a été fait. Comme il récupère euh, des picots, des miniatures des commandants qui sont déjà pixelisés, on a une image qui est de bonne qualité mais qui pourrait être euh, beaucoup mieux puisqu'elle n'est pas, elle n'est pas en HD. Donc on voit pelage peut être associé avec Bélissaire pour les combats sur les champs de bataille. Donc l'open field battle, c'est les combats sur les, champs de bataille. Donc que ce soit de l'arc of Osiris, du KVK ou simplement du KE ou euh, en tant que commandant légendaire avec euh, Minamoto, euh, encore une fois sur des batailles de champ de bataille, et pour finir avec Kao Kao. Donc voilà, donc c'est les trois commandants qui sont le plus souvent utilisés. Personnellement, je vous conseillerais effectivement comme premier commandant avec lui Bélissaire, et si c'était un épique. Après, euh, il fonctionne bien avec euh, d'autres duos, hein, mais c'est vrai que c'est celui qu'on voit euh, souvent. Après, si c'était un légendaire, si je l'associe à un légendaire courant, je mettrais effectivement KO KO. Vous remarquerez que sur cette image-là, sur ce, document-là, n'ont pas été intégrés les, tout derniers commandants, bien évidemment car ce document recense les, les paires les plus utilisées et les derniers commandants les plus récents sont pour le moment un peu pas un grand nombre de, gouverneurs les possèdent, à part euh, les, pay to win la majorité euh, des joueurs qui sont des free players ne les possèdent pas. Donc c'est pour ça qu'ils n'apparaissent pas encore dans ce document. Donc pour le deuxième commandant, euh, Bélissaire, on voit qu'il est assez facilement associé avec en binôme, soit pour chasser les barbares avec Kao Kao, ou attaquer des forts ou faire de l'open field, ou avec Saladin sur de l'open field. Personnellement, euh, moi je vous conseillerais euh, de l'associer avec euh, Bébar euh, pour, pour l'open field. ensuite, donc justement, on en vient à lui, Bébar. Bébar associé généralement, d'après le document, avec Sonzi ou avec Ethelfleda pour de l'open field. Bien évidemment, c'est un commandant privilégié pour l'open field Bébar. Moi, encore une fois, euh, Bébar, euh, je l'associe même dans le binôme euh, à l'inverse, soit avec Bélissère, soit avec Pelage, encore une fois pour de, l'open field, même pour toute situation. Boadice, donc Boadice... J'ai vu que certains s'en servaient euh, évidemment pour faire euh, de, de l'open field. Euh, je, trouve, je trouve ça assez étonnant, mais bon, elle est plutôt pour du barbare ou des forts de barbare. en binôme avec, donc là, selon le document, Haussmann avec Hermann, Pelage ou Fleda Les trois fonctionnent en fort barbare. Effectivement, les trois fonctionnent en fort barbare, il hein, n'y a pas de souci. Euh, et euh, sur le, les forts barbares, les barbares hunting pardon, avec Ethelfleda. Ça marche avec tous en fait, hein. là il n'y a, pas de, a pas de mystère. Après, c'est pas un des commandants les plus utilisés, voire pas du tout utilisé hein, sur, euh, sur de l'open field. alors, Loar, Loar, alors il m'arrive encore de voir Loar euh, dans euh, des, de l'open field, justement, euh, en KVK ou en Osiris. le dernier Osiris que j'ai fait, de l'Arc of Osiris, je vois encore des joueurs qui sortent avec l'OAR. Là, j'ai jamais compris. Peut-être ils n'ont que ça, mais certains ont une belle puissance, donc ça reste assez étonnant. Donc l'OAR, il peut être associé avec n'importe qui. L'OAR avec, avec Richard, c'est intéressant, l'OAR et Richard. Euh, quand euh, on n'a pas Minamoto par exemple et euh, qu'on a l'event où on doit enchaîner sans rentrer chez soi les barbares. C'est un bon binôme qui tient la route et qui peut faire énormément de barbares pendant très longtemps si on n'a pas Minamoto évidemment. si on souhaite faire un, pairing épique légendaire. Ensuite, euh, on peut le mettre avec euh, Yin euh, bon, écoutez, moi je suis pas fan de ce duo, mais apparemment certains l'utilisent pour chasser les barbares. Et avec Ethel Fleda. Bon, c'est des, binômes qui se Moi j'ai déjà fait du Loar Boadicea hein, pour les barbares Hunting ou les forts Barbares. Ça marche super bien, bien évidemment, il n'y a pas de surprise. Et pour chasser les barbares, vous pouvez même mettre avec Kao Kao Loar, hein. il n'y a, pas de souci, ça fonctionne aussi. Ensuite, euh, en primaire, on se retrouve euh, sur de l'infanterie, évidemment, avec euh, le meilleur commandant infanterie, selon moi, en épique Sunzi. pourquoi le meilleur Parce que, en général, on fait avec Sunzi, ou même avec tous ses commandants, on fait de, l'open field et on, fait face à, plusieurs troupes. Donc, en multi-troupes, c'est clairement le meilleur. Jin est meilleur en mono-troupe, mais c'est beaucoup plus rare de combattre qu'une seule troupe, d'avoir du 1 versus 1. Donc, Sunzi en binôme, on peut le retrouver en open field avec euh, euh, Richard, avec euh, Inseong, avec Etelfeda ou avec Jeanne, et pour chasser les barbares avec Richard. Bon, la seule utilité de Sunzi pour chasser les barbares, le binôme fonctionne, hein. Sunzi, Richard, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. pourquoi on le voit et pourquoi il est utilisé Parce que en usant seulement une quarantaine ou une cinquantaine de PA selon l'arbre que vous avez développé, vous allez pouvoir toucher en même temps plusieurs troupes et donc ça va vous faire économiser des PA. Ça a l'air tout, bête ce, ce tips ou cette euh, stratégie si vous ne la connaissez pas, mais en tout cas ça permet vraiment d'attaquer un pack de barbares et d'un seul coup, en usant vraiment un minimum de PA, d'en faire 2, 3, 4, 5, 6, voire 7 d'un coup, un gros paquet euh, grâce à la zone de Sunzi. Donc là, c'est vraiment intéressant quand vous voulez maximiser le nombre d'unités en un minimum de PA. En revanche, ça demande du temps et un petit peu de stratégie parce qu'il faut trouver des bons packs et il faut euh, savoir un petit peu déplacer sa troupe en traînant euh, les barbares, je dirais, sans que ça arrête le combat pour aller avec la zone en toucher d'autres. Alors euh, moi Sonzi, euh, je l'utilise euh, généralement quand je le prends qu'en épique, en binôme avec Ulji, sinon je fais des binômes mais avec des légendaires. Donc Ulji justement, donc Ulji Sunzi, ça fonctionne encore une fois, ça permet de compenser je dirais le fait que Ulji n'a pas de zone puisqu'on récupère l'attaque de zone de Sunzi ou avec euh, Scipion, Scipion euh, je, je m'en sers jamais avec Eugene, mais apparemment en open field, euh, c'est un binôme qui est utilisé. Ça permet effectivement d'augmenter la taille de sa troupe et d'avoir une grosse troupe infanterie, une troupe large, puisqu'on a le bonus de buff de, Scipion, d'expansion d'armée de Scipion. Herman avec euh, Kusonoki, euh, oui, classique, hein, on est sur des archers open field, euh, ça le fait. Moi, je préfère le binôme dans l'autre sens, en revanche, Kusonoki-Herman. avec Haussmann, l'avantage aussi est d'avoir une troupe large. Ou avec notre ami Sid ou Yin toujours en open field évidemment avec les archers, ils sont très utilisés en open field de plus en plus, surtout avec l'arrivée d'Edouard. On conclut cette revue des commandants épiques euh, les plus utilisés en, pairing on le voit, on a Scipion qui est très utilisé avec Haussmann. Donc ça, c'est sûr, c'est le binôme euh, leader euh, en euh, qualité, compétence, pardon, leader très utilisé lorsqu'on a que des épiques car c'est deux commandants leadership et ça vous fait une très grosse armée. sinon, en open field, il est utilisé aussi avec Jeanne, Jeanne qui est la reine du debuff, hein, donc très utile, même si maintenant je la conseillerais avec Etelfeda puisque est accessible à tout le monde, y compris euh, au total free player. Et pour finir euh, en légendaire avec, euh, avec César. Évidemment, c'est un binôme qui marche si votre César est en skill beaucoup moins élevé que votre Scipion, donc qui fera beaucoup moins de dommages. Pour finir, de façon générale, il y a les, les récolteurs qui sont listés. Vous pouvez les pairer tous ensemble, les mettre en duo tous ensemble. Il n'y aura pas de souci. Quelques petites euh, notices pour finir euh, qui le, sur le document, lorsqu'il sera refait, je vous en parlerai de nouveau puisque dans le futur, euh, il y aura plus de rôles détaillés comme l'indique son créateur, notre ami le panda abusé. mais pour le moment, il indique que c'est plus simple de le faire comme, comme cela pour lui et qu'il espère que ça va aider tous les joueurs. Donc voilà, écoutez, pour moi, ce document, je le trouve très utile et très, très synthétique. Et vraiment, euh, en un simple coup d'œil, on peut voir les duos les plus, euh, les plus utilisés euh, dans le jeu en épique. Ça permet à tous les joueurs qui se posent la question, qu'ils soient débutants ou qu'ils soient un peu plus avancés dans le jeu, qui se demandent avec qui je peux faire ce binôme-là. Voilà, ils ont au moins les duos les plus utilisés selon la circonstance dans le jeu par tous les joueurs, par la grande majorité des joueurs. C'est tout pour cette première vidéo sur le pairing, euh, le duo des commandants épiques.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 Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock